Представникот Центарот за меѓуниверзитетска соработка на Стопанската академија Димитар Апостолов Ценов од Бугарија денови во посета на Универзитетот Гоце Делчев. Мартина Георгиева од академијата во Свиштов вели дека целта на посетата е воспоставување на соработка меѓу двата универзитети. По принцип служителите од меѓународните центри. Во принцип, вработените од центрите за меѓуниверзитетска соработка ги посетуваат другите центри и воспоставуваат соработки со цел да возможат на другите да одат на размена. Целта е да воспоставиме подобри врски со универзитетите за да има размена. Ке имам средба со професорите од економскиот и од земјоделскиот факултет и таму ќе стане збор за конкретни соработки. Со оглед на тоа дека ние сме само стопанска академија, можеме да воспоставиме соработка со економскиот факултет, но исто така имаме оддел кој е земјоделска економија, па можеме да воспоставиме соработки и со земјоделскиот факултет од вашиот универзитет. Георгиева вели дека досега немало интерес од страна на бугарските студенти за престој во Македонија, но дека со подпишувањето на договорот и воспоставување на соработката тоа ќе се промени. До момента не е имало, но с такива посещения... Студент... До сега нема некој интерес кај нашите студенти, но со воспоставување на соработката можеме да ги насочуваме студентите на Еразмус посети во Македонија и во таа насока се и овие посети кои што ние ги правиме. Академијата од Бугарија годишно испраќа на Еразмус размена околу 20 студенти, а од минатата година се дел од програмата за испраќање на студенти и надвор од Европската Унија, па и таму има голем интерес. Според зборовите на Георгиева, овие посети значително ќе ги зајакнат врските меѓу двата универзитети и се очекува во многу скора иднина да произлезат заеднички активности.